අද රේඩියෝඩ එක එක අමුතු ෆිල් එකක් එකන්නේ පොඩිකාලේ මංහරි ආසයි මේ මම සිින්දු දෙකක් මික්ස් කරනවා ඒ මික්ස් කරන සිින්දු දෙක අහන්න දෙන හැබැම කවදාවත් හිතුවරේ මට රේඩියෝ ප්‍රසන්ට කෙනෙක් වගේ කතා කරන්න පුළුවන්කම ලැබේ කියලා මොකද මගේ ලොකුමටාගෙට් එක තිබ්බේ හොඳ ඩීජය කෙනෙක්වේ ඒජන්නේ සිංහල සින්දු මික්ස් කරලා හින්දි සින්දු සිංහල සින්දු එක මික්ස් කරන්න ඉංගලිස් ට්‍රක්ස් සිංහල සින්දු එක මික්ස් කරන්න ඒක තමයි මගේ ටාගෙට් එක තිබේ හැබැයි ඒ මික්ස් කරන එකක් රේඩියකින් අහන්ඩ දෙන්න ආසාාවක් මම මික්ස් කරන සිින්දුවක් මටම රේඩියකින් අහන්න ලැබෙනවන එක මාරම ෆිල් එකක් එක හරි ආසාාවෙන සිින්දුරී මික්ස් කරලා අහන්න එහම ෆිල්ලක්තාව මට මුල් කාලි තිබේ හැබයිමං කවදාවත් හිතුවෙන මට රේඩියෝ එක ප්‍රසන්ට කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා නමුත් මං හිතනවා එක වාසනාව සහ මං අදහන දෙවියන්ගේ මට ලැබුණ හොඳ තෑග්ගක් කියලා මොකද හැමෝට මේ කාරය කරන්න බැහැ රේඩියෝ එක කතා කරන එක සහ හිතට දැනෙන විදියට කතා කරන්න හැමෝටම බැහැ ඉතිං මං හිතනවා මම ඩීජේ කෙනෙක් හැටියට ඉඳලා රේඩියෝහක ප්‍රසන්ට කෙනෙක් හැටියට නිවේදකෙක් හැටියට මට කතා කරන්න ලැබුණ පලවෙනි දවසේ මට පදකයි මම සම්බන්ධ වෙන්නේ ලංකාවේ මේ වෙනකොට තියෙන හොඳම රේඩියෝ චැනස් ටික තියෙන නෙට්ුවක් හිරු මීඩිය හිරු මීඩිය නෙට්ුවක් එකට අයිති ශායි ෆිල්ම් නාලිකාර තමයි මට මුලින්ම කතා කරන්න ලැබෙන රේඩියෝ හැකින් රෑ අට දහය ඒ දවසල බැක්ටු බැක් කියලා ෂෝය එකක් තින්නේ ඒක ඇවිල මම මගෙත් එකින් අනිත් නිවේදකයා මට කියනවා ඔයා වෙලාව කියන්න කිය එතකොට මම වෙලාව කියනවා ඒ තමයි මම මුලින්ම මගේ පොයිස් එකෙන් රේඩීකට කතා කරන්නේ රෑ අටයි විනාඩි පහළවයි කියලා ඒක අවුදුව ෆිල් එකක් මේක කොයි වගේද කියලා කියන්න තේරෙන්නේ නිකන් අපි හෙඩ්ෆෝන් එකක් දාලා මයික් එකක් ඉස්සරහා කතා කරනවා වගේ නෙවෙයි මයික් එකක් ඉස්සරහා කතා කරනකොට පොඩි බයක් එනවා ඒ බය ඇඟෙන් අතහැරලා අපි කතා කරනවා ඊට පස්සේ කාලෙන් කාලෙට වෙනස්කම් සිදු වෙනවා ඒ වෙනස්කම් සිදු වෙන අතරතුරේදී මට ලැබෙනවා වැඩසටහන් මෙහෙවන්න අද වෙනකොට මම හවස්වරුවේ ශාහන්දෑව හවස හතර ඉදන් ප්‍රෑවට වෙනකම් මගේ වැඩ සටහන මම මෙහෙවන හැබැයි මගේ ටයිම් එක මගේ රාජකාරය වෙලා තියෙන්නේ ඒ ටයිම් එක ගත්තම ගොඩක් වෙලාවට ජොබ් බොලිං ඕ් වෙලා ගෙවල්වලට යනය ඉන්නේ සැහැන මහන්සිලා ගෙදර යනයගේ හිත නිවෙන්න මොනහරි දේවල් කියලා ඒ අයට පොඩ්ඩක් හරි හිතට සහනයක් දෙන්න පුළුවන් විදිිය සිින්දු ටිකක් ප්ලේ කරලා කතා කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා නගේ දේවල් කතා කරන්න තමයි ශාහන්දෑවින් මට ලැබිල තියෙන රාජකාරී ගොඩක් වෙලාට මං මගේ වැඩසටහනේ අපිට වාසියක් වෙන අපිට වැදගත් වන දේවල් ගැන තමයි මං ගොඩක් කලාට කතා කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන්න අපිට වාසියක් වෙනවනම් අපිට වැදගත් වන දෙයක් වෙනවනම් ඒක ගැන දැනගන්න එකන හවස මම මගේ වැඩ සටහරින් අපිට වැදගත් වෙන අපිට වාසියක් වෙන දෙයක් ගැන තියෙනවනම් ඒක ගැන විස්තර කරන්න. මං හිතන්නේ මගේ පුද්ගලික මතය හැමෝම කියනව ශෝෂල් මීඩියා පවෆුල් කියලා නමුත් මගේ පුද්ගලික මතය අදටත් රේඩියෝ තමයි එක රේඩියෝ කියනගේ මංහිතන්න තවුරුදු ගානක් ගියත් මිනිස්සුන්ගෙන් ඇත් කරන්න පුළුවන්ගේ කියලා කවධාරි කාලයක් ගිහිල් අපිට මේ මේ රේඩියෝ එකේ කතා කරන දවස එන් කරන්න සිද්ධ වෙයි හැබැයි කවදහරි සතුටු වෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ ලොකුම නෙට්ුවක් එක හැමෝම අහන චැනල්ස් ටික තියෙන ලොකුම නෙට්වක් එක හිරු මාධ්‍යජාලයේ ශායිෆිල්ම් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මං අවුරුදු ගානක් නිවේදකෙක් හැටියට රේඩියෙන් කතා කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණ කියන එක ගැන මම සතුරු වෙනවා. ඉතින් කියන්න තියන්නේ ලංකාවේ හැමෝ මහන ඇහෙන ශායිෆිල්ම් එකේ ශාහැන්දෑව හවසහතරේ දන් අට වෙනකම්ම හැමදාමත් මහන්න හැමදාමත් මට මැසේජ් කරන්න අතාවක දෙයක් මට මුලින්ම ලැබුණ මැසේච්චික මට මතකයි මම කතා කරලා මං වෙලාව කිවෝ ඉට පස්සේ මට හිටපු නිවේදකයා ඒ දවස්සල නමක් කියන්නකිව ම නමක් කියනවා ඒ නම කිව්වම ඒ අහන් ඉදල කෙනෙක් කියනවා මට වගේ ඔයිස හරි ලස්සනයි එහෙම කියලා කියනවා හැබැයි මහිතනි නිවේදකයෙක්ට රේඩියහකින් කතා කරලා ලැබෙන්න්න තියෙන ලොකුම සතුට තමයි වගේ ඔයිස හරි ලස්සනයි හරි වැඩ හරි ලස්සන්ට වැඩසටහන කරනවා කියලා අහන්න ලැබෙන එක තමයි මම හිතන්නේ ලොකුම සතුට. ඒක මට ලැබුණා. මට ඒකයි <laughs> කියන්න ඕනේ. ඉතින් මට ඔයාලට කියන්න තියෙන හැමදාම ශාහෙන් දෑව අහන්න, ඒ වගේම ශාහ් FM එක අහන්න. ලංකාවේ හොඳම සින්දුව ඇහෙන එකම රේඩියෝ channel එක තමයි ශාහ් FM කියන්නේ. Happy World Radio Day.